Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil meiner Alpentour 2018. Heute befahre ich die Kaunertaler Gletscherstraße, die für mich mit ihren 26 Kilometern Länge und 29 Kehren zu den schönsten Hochgebirgsstraßen Österreichs zählt. Die mautpflichtige Straße führt von der Mautstelle südlich von Feichten vorbei am Gepatschspeicher bis zum Endpunkt am Weißensee ferner auf 2750 Metern Höhe. five, four, three, two, one. Dank, dass ihr mich im sechsten Teil meiner Reise begleitet habt. Im siebten Teil nehme ich euch auf die Zillertaler Höhenstraße mit.